哎，等下等一下，你说我经济啊？还有你，我来了，啊，可以，会痛啊！哦，好，我会，我会飞我拉压着打，没事的，天狼，没人在哦。 <laughs> 价值连城呢！让我们来互相伤害吧！啊，No，fuck you！ <laughs> 一起室刚啊，滚下去！No！那掉 <laughs> 去哪？等一下，为什么要飞上来啊？他他为什么可以飞上来？为什么？念念念！再搬一包。 No! No! What? What? 然后在旁边呗。 <laughs> What? 哈哈，什么东西啊？快走了你们姐，我要开麦克。哈哈， <laughs> 第二关会变成什么？为什么？No! 我的我的画面中没有哎，没有掉下去，没有掉下去，等下我刚才在试一试，让它掉下去哦，那个声音真的好笑，No，Oh <laughs> shit，No， <laughs> 哎呀，好可爱，没有，哎，我 OK 啊，哦，在哪在哪？ 啊， <laughs> 走啊！你们自己紧。 <laughs> 哦，是，no，no。住 <laughs> 手！你好，你好，你好，笑嗨吗？哎，你你没有听？你没你没有听到声音吗？有。 什么声音？这什么哪里啊？你们待会注意那实在不位置，给我呀。丢 <laughs> 下去，丢下去。No。哈哈哈。哎呀，我上路。哈哈哈。啊。哈哈。不。哈哈哈。啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈你现在进入笑嗨模式。 他岔气， <laughs> 呃，我这是，我这是个，我这是一个好队友，那我先试去逛逛。英婷，冷静，哭哭哦，英挺，那不是英婷吗？英挺冷静，我成功了么？嗯，成功了么？然后那个，然后撤离吧。 我去！他真的会好障碍，然后有这个声音呢？为什么？ <laughs> 没有，只是因为我昨天算的很高。为么你那个声音是我发的，你知道吗？对啊。可我没有。我就配姻缘的，你说什么？可我没有。你滚下去！ 然后笑，然后笑死了，我快吐了，我快走了，真是，我们真的可以精华，要洗，我们真的要解精华，我跟你。给给，今天你说感觉你，刚才你笑到这么开心，算，给音婷剪好了，我我干脆开我的频道编辑给音婷好了，让音婷去把影片面下来去个。怎么弄？ 你冷静，冷静，再冷静。